ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এই ফেব্ৰিকখিনি কৰাৰ আগতে মই কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই পেলাই কাপোৰখন প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ ইষ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ভাঁজ নাথাকে কাৰণ ভাঁজ থাকিলে মানে কেতিয়াবা কালাৰবিলাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভালকৈ নালাগে সেইকাৰণে ইষ্ট্ৰি কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু কটন কাপোৰত প্ৰায় মাৰ থাকেই অলপ হ'লেও আৰু সেই মাৰখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া চাওঁ আহক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব আৰু শেষত যদি ভাল পায় চাই পেলাই তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া চাওক চাওঁতে চাওঁতে মই এপাহ ফুল হৈ গ'ল দেখিছেনে ইয়াতে মই কৰিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ এইটো গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ হয় ব্ৰাউন কৰিছোঁ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু পাতখিনি এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'বই এইটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইখিনি মই কৰোঁতে ইয়াতে মই মাজে মাজে ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু মাজে মাজে মই ফ্লেট ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া যোনডাল ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে মই কৰি গৈছোঁ তেনেকৈ আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে এইডাল ব্ৰাছে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি আৰু ফুলৰ পাহিপা বা যিটো ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনটোৰ চাইজ অনুপাতে আমি কেতিয়াবা কৰিবলৈ সুবিধা অসুবিধা লৈ পেলাইও ব্ৰাছ কিছুমান চিলেক্ট কৰা হয় আৰু চাওকচোন এইখিনি মই পাতখিনিত কৰিছোঁ গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' আৰু এতিয়া মই আহোঁ ফুলপাহলৈ এয়া দেখিছেনে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু ইয়াতে মই যিটো ফুলৰ পাহি হয় সেই ফুলৰ পাহিখিনিত প্ৰথমতে মই ইয়াতে কৰিছোঁ ডাৰ্ক কালাৰটো যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰ এটা লৈছোঁ ফুলৰ পাহিটোৰ এটা ছাইডে মই কৰিছোঁ ডাৰ্ক কালাৰ এই ধৰণে চাওকচোন কৰি গৈছোঁ ডাৰ্ক কালাৰ আৰু তাৰপিছতে সোঁ ছাইডে মই দিছোঁ হোৱাইট কালাৰ তাৰপিছতে কালাৰখিনি মই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ ঠিক একেধৰণে মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই ইয়াতে হোৱাইটৰ লগত মই ছেট কৰিছোঁ আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইপাহ ফুলত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো ক্ৰিমচন কালাৰ যিটো ৰেড কালাৰ হয় ৰেড আৰু হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই বাকীখিনি ফুলৰ ডিজাইন কেনেকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক আৰু কৈ আছোঁ কি কি কৰি আছোঁ আৰু চব ইয়াতে পাতখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই অকণমান বেলেগ বেলেগ কালাৰত কৰিছোঁ কোনোবা এখন যদি লাইট কৰিছোঁ কোনোবা এখন অকণমান বেছি ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ কোনোবা এখনত অকণমান ছেট কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা কৰিছোঁ পাতখিনি যিহেতু এটা সমান কালাৰ দিয়া নাই আৰু এইটো এটা মাজতে কলকি ডিজাইন এটা আছে বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা আছিলে আৰু এই কলকি ডিজাইনটোত মই যিহেতু কালাৰটো বহুত ডাৰ্ক হয় মোৰ যি কাপোৰখনৰ কালাৰটো অকণমান ডিজাইনটো আৰু অলপমান উঠি আহিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই কৰিলোঁ এটা ফ্লেছ টিন যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰটো কৰা হ'লেও ইমান এটা ভাল নালাগিলে নিচিনা লাগিলে মোৰ সেই ভাবিয়ে মই এই ফ্লেছ টিন কালাৰটো কৰিলোঁ এই গোটেই কালাৰখিনি মই ফিল কৰি দিয়া নাই সৰু সৰু কিছুমান ডিজাইন আছিলে সেই ডিজাইনখিনি মই খালি আউটলাইন নিচিনাকৈ কৰিহে গৈছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিও ফুলবিলাকত মই য'ত যেনেকৈ অকণমান অকণমান ডিটেইলছ কৰিব পাৰি মই তেনেকৈ কৰি গৈছোঁ এইপাহ অকণমান মই বেলেগকৈ কৰিছোঁ ইয়াতে মই অকল হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু হোৱাইট কৰি পেলাই ষ্ট্ৰকখিনি মই মাজৰ ফালে আনিছোঁ চেণ্টাৰলৈ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে অকণমান পিংক কালাৰ দি দিম আৰু এতিয়া মই এই লতা নিচিনা যিখিনি ডিজাইন হয় সেইখিনি কৰি আছোঁ এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সৰু ব্ৰাছ ল'লে সুবিধা হয় নহ'লে বেছি বহল হৈ যায় আৰু চাওকচোন এইধৰণে মই গ্ৰীণ কালাৰ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আৰু এতিয়া প্ৰায় মোৰ ফুলখিনি ডিজাইনখিনি আঁকি হৈ গ'ল মই যি টেবুল ক্লথ আজি ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰি দেখুৱালোঁ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত কাপোৰখন ওল্টা ছাইড কৰি পেলাই ইষ্ট্ৰি কৰিব লাগে তেতিয়া কালাৰ যোৱাৰ ভয় নাথাকে এইখিনি মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ আহক ইয়াৰ ফাইনেল লুক আৰু এইখন হৈছে আজিৰ টেবুল ক্লথখন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে মই কৰ্ণাৰ কৰ্ণাৰকৈ পৰিব দুটা ফুলৰ ডিজাইন এনেকৈ পৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ